요래. 아! 나! 나! 哎！会呀！哈哈哈哈哈哈！No no no no！哈哈哈哈哈哈！No no no no！会呀！嗯。一会。哈哈哈哈哈！会呀！一会。 有人。no, no, no, no. no, no, no. しないヒーローじゃないえどうぞどうぞ、頑張ろう、頑張ろう。 이래 친구 해봐 미사일 찰로스 <laughs> no, no, no, no. <laughs> Oh,